नमस्कार दोस्तों एस पी टॉक में आप लोगों का फिर से स्वागत है आज लेकर के आया हूँ आप लोगों के बीच Indian Post G D S Bihar and Maharashtra online form आइए इसके लिए क्या एजुकेशन की ज़रूरत है क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए और क्या क्या डॉक्यूमेंट लगेगा तो यहाँ पे देखते हैं एप्लीकेशन विंग डेट सत्ताईस चार दो हज़ार इक्कीस और last date for applying online छब्बीस पाँच दो हज़ार इक्कीस और जनरल जनरल एंड ओबीसी के लिए है hundred rupees S C S T P S D के लिए जीरो नील ये फी ऑल कैटेगरी फीमेल जो है उसके लिए भी जीरो रखा गया है आज आप चलिए बात करते हैं एज लिमिट की तो मिनिमम एज लिमिट है अठारह ईयर्स और मैक्सिमम एज लिमिट ईयर्स चालीस ईयर्स चालीस वर्ष और टोटल पोस्ट है चार हजार तीन सौ अड़सठ ग्रामीण डाक सेवा का ये बहाली है जो बिहार और महाराष्ट्र में अभी वैकेंसी ऑनलाइन वैकेंसी निकली हुई है आइए स्टेट बाय कैटेगरी का टोटल देखते हैं तो बिहार में देखते हैं यू आर का 903 ईडब्ल्यूएस e का 146 ओबीसी का 510 एससी का दो सौ चौरानवे एस का 45 पीएच का बयालीस टोटल 1940 वैकेंसी है और महाराष्ट्र में ग्यारह सौ पाँच यू आर का ई डब्ल्यू एस का दो सौ छियालीस ओ बी सी का पाँच सौ पैंसठ एस का एक सौ इक्यानवे एस का दो सौ चौवालीस और पी एच का सतहत्तर टोटल पोस्ट है दो हज़ार चार चार सौ अट्ठाईस तो इसको हम फिल कैसे करेंगे तो चलिए हम कैसे फिल करते हैं आपको फिल करके दिखाते हैं हाँ दोस्तों अगर आप हमारे एस टॉक्स को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो पहले जा कर के सब्सक्राइब करें ताकि जो भी वीडियो डालें हम सबसे पहले आप तक पहुँचे देखिए सब्सक्राइब करने में आपका कुछ ज़्यादा नहीं है आपको ही फ़ायदा होता है सब्सक्राइब करने से क्योंकि जो भी मैं नया लेटेस्ट वैकेंसी आएंगी वैसे ही मैं अपलोड करता जाऊंगा तो सबसे पहले आप नोटिफिकेशन देख करके आप लोग भी अप्लाई कर सकते हैं तो चलिए मैं आपसे गुजारिश करता हूँ कि इसको आप सब्सक्राइब करें और शेयर करें ताकि आपके दोस्त तक ये सहायता मिल सके और वो भी वैकेंसी को देखे और क्या करके भरे तो चलिए जो रजिस्ट्रेशन किए हुए हैं तो जा कर के लॉगिन करेंगे और जो रजिस्ट्रेशन नहीं किए हुए हैं वो रजिस्ट्रेशन कर लें क्योंकि इसमें एक ही बार रजिस्ट्रेशन होता है और वही रजिस्ट्रेशन नंबर आपको बार बार डालना पड़ता है मैं लॉगिन कर लेता हूँ लॉगिन पर क्लिक करता हूँ यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर डालेंगे जहाँ पे आप जिस सर्कल से आते हैं जैसे मैं बिहार से आता हूँ तो बिहार डालूंगी तो यहाँ पे सबमिट करूँगा अब आपके कहता है O T P send you registration mobile number आपके मोबाइल नंबर पे रजिस्ट्रेशन मोबाइल नंबर पे ओ टी पी भेजा जा सकता है आप उसको चेक चेक करके उसको फिल कर दें हमारे आ चुका है फिल करता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ यहाँ पे कहता है फोर अपलोड डॉक्यूमेंट यहाँ पे अपलोड डॉक्यूमेंट करेंगे फोटो ये मेरा फोटो आ चुका है और सिग्नेचर पे क्लिक मेरा सिग्नेचर भी आ चुका है अब टेंथ का मार्कशीट ये मैं अगर आपके पास मार्कशीट कोई और है तो वो भी डाल सकते हैं डी तीन ऐसे करके कंप्यूटर सर्टिफिकेट डाल देते हैं और यहाँ पे tick mark Компания «Дедател» контроль. Компания «Дедател» Let happen, my heart. I don't know if you're going to Thank you.